အဲအဲ့ဒါမင်းတို့ပါဘေးရအဲ့ချီကိုကြော်ပါတယ်တဲ့ဖေးတာချပါတယ်အာငိုပြီးအိမ်နားမှာလေအဲ့အိမ်နားမှာငါမမြင်ဘူးလေငါဟိုဘက်ကရောက်ပြီးသုံးမဲ့အော်မမြင်ဘူးလေရောက်ပြီးဖေးတာချသွားတော့မကြည့်ဘူးဒီတော့အကြီးကိုဒီတော့တော့မင်းတို့ငိုနေလားငါဝင်သားရဲ့လူတွေရှိတယ်တားရဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အတွက်တားပေးရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောသူဆက်ခွေပဲထားကြည့်လိုက်ပါ No, no, we can over here. အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီချိန်မှာဟေ့ဒီချိန်မှာကားရဝါပြီကွာဒီစကားပြောနေရတယ်တေးရရရကျွန်တော် enemy နဲ့ပါသွားတယ်ဒီကြီးကမှ drive ကိုနှိပ်လိုက်တာ get ရရင်နဲ့ enemy နဲ့ပါသွားတာလေအဲ enemy နဲ့ပါအဲ့ဒါအဲ့ဒါ enemy ကပါသွားမကဖဲမကဖဲမကဖဲလေးကားပြောက်ပြီပဲလေဟာ drive ကို drive ကိုနှိပ်လိုက်တာပဲ drive ကိုနှိပ်လိုက်တာခေါ်လိုက် get ရင်ဖြစ်သွားတာဘာဘာအားလေး တကအပိနေတာလင်းထားပါတော့အဲ့ဒါလေအလဲလင်းနောက်ပြေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါလင်းနောက်ကိုပြေးလိုက်တာအဲ့ဒါလင်းနောက်ကိုတစ်ခါလေးပြေးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးရောက်လေးရောက်တယောက်ပဲရောက်သေးတယ်တယောက်ပဲရောက်သေးတယ်မေးချေလေးရောက်ပဲရောက်သေးရပါလားအဲ့ဒါမင်းငါတို့လေကွာကားကဲတယ်တကောင်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဟောဒိုက်စီရဲ့

ပူစီနေမယ်နော်တော့မရဘူးအဘာမမရအောင်အဘာမမရအောင်တော့ကြည့်ယူရအော်မေးပြီအော်ရှော့တာအော်ရှော့တာတကောင်ထောက်တာနဲ့ကောင်တကောင်ကျန်အောင်မှများရပြဿနာပုံမဲ့တောင်းဘူးကျွန်တော်ပြတော့တဲ့ကောင်ရှိတယ်မလားဟာလားဟာလားဒီပါပြီဒီလိုလိုဒီလိုလန်တဲ့ကောင်အော်โอเคမကမကစားကိုင်းမလားရတော်ပြီတော်ပြီဝေးလန်းရှိရအေးဦးကြီးကိုင်းရလို့ Có xanh gì ngờ đủ đủ này. Có gì có gì. Có gì thì ốp giam làm cái có ở đây khôi này được. Yêu ở đây không khôi này được còn cho nó được. Ừ, ừ. Chứ là bây giờ bây giờ. Mẹ hoa về. Mấy mà giao đi. Giao đi giao đi giao đi giao đi. Giao đi giao đi. Đấy đâu. Đấy shot. Oh, bao bao bị bao bao bị, đấy shot bao bao bị, đấy shot bao bao bị. Teammate. Deixa eu pau aí. 아야 봐요 거기만 아우 쳐보자 봐요 막아 막아다비 막아다비 막아다비 니마 니마 거기만 쳐보자 어 로마 쳐 원힛 로마 슈아 cho ông mà lấy gì đấy ta lại đây đây đây làm này làm này làm này đang phone này đây có có có có có ai pì mà ai pì mà ai hoàn nè đâu mà đi ai còn ai còn ai còn ai còn ya đi mày còn cùi lại mới cùi lại mới cùi lại không nhớ đi không nhớ đi không nhớ đi không nhớ đi không nhớ đi 包他嘛，你没记住奥枪嘛？嗯。奥枪嘛嘛。嗯哼嗯哼。伢说嘛，伢说。来来来来，兜啦兜啦。马嘎马嘎咪。马嘎马嘎。嗯。马嘎。

마, 뛰어 마, 뛰어 마, 나가, rồi, Watch out. nó nó nó nó. Ờ, đi mò qua. Mò qua. Bấy bấy miếng tí lại bấy bấy miếng tí lại bấy. Gặp chưa gặp chưa gặp chưa gặp chưa gặp chưa lấy mình bằng gặp. Bằng gặp mấy ba con cái này nó nè. Bây giờ bằng gặp bao bao cái này tiền chơi, bằng gặp bao cái này. Đấy, đấy, bằng gặp tiền chơi đấy nhỉ. Mấy cái này tiền chơi. don't stop don't stop ကောင်းကျွန်တော်မှတက်တာအာမမရှိလို့တက်တာပွတ်မကအဲ့ပွတ်အဲ့ပွတ်အဲ့ပွတ်မကတကောင်းရရှင်းတော့ရှိနေပြီမကလက်ပွင့်တဲ့ကောင်မကအစ်တက်လက်ပွင့်တဲ့ကောင်ရောအာရမရမတနက်တွေဝယ်ပြီးချပါလားကောင်တော်လေးကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာကျမပါလေချမ်းသာပါစေ Oh my god AK free ရ AK free ရတယ်ဟာရောက်ဒေတာပါ free ရတယ်ရောက်มามาเอาตาเดี๋ยวเนี่ยงานนี้มาคว้าใส่มาเสร็จตัวมั้ยတကယ်အဲ့အဲ့စကူးနဲ့မအဲ့တော့ drone ကြတာလေခုနကတော့တကယ်ကြည့်ရလာလာလာအဲ့အဲ့အဲ့တော့ကောက်မလားအဲ့အဲ့အဲ့တော့ကောက်မလားဘယ်နာဘယ်နာမှာစကူးတော့မှာနော်အများတော့ခုနကစကူးတော့မှာခုနကတော့တကကွာတေတော့မှာမခိုင်းငါလူအာတကကကမလာကြည့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ không lebih zombie. Bây giờ zombie qua. Thế thôi. Zombie hết zombie này. Zombie này chứ nào. Ê sự ê sự tôi. Ê sự gì zombie mò này. Đi làm mà xí mà mà xí xí là mò mà một lần vô là như ê sự này chỗ nào. Zombie nhận đá này là mà. Zombie là lỗ mà ai zombie chủ yếu sao mày sẽ kì nó. Được không? Nhưng là mà tôi tôi nhớ rồi, tôi ăn bên đi không kìa mà. အဲ့ဒီကိုကြော်သွားတယ်တဲ့ပင်ကချသွားတယ်အာကိုဘီကိုဘီဒီမဲအနမီကတဲ့ဘက်ကိုငါကြည့်နေတာဟာငါမမြင်ဘူးဟာငါလူမမကဒီနာဘယ်မှာဘယ်ကြီးမောင်းလာတယ်ငါလည်းကိုတိုင်တယ်ဗျအဲ့နားမှာလေအဲ့အိမ်နားမှာငါမမြင်ဘူးလေငါဟိုဘက်ကတုံးမဲ့အော်မမြင်ဘူးလေရောက်ပြီးပင်ကချသွားတော့မကြည့်ဘူးဒီတော့ကြီးကို ဒီတော့တော့မင်းတို့ငိုနေရတာငါတို့မမင်းပေဟိုဘက်ကပြစ်နေတာကိုအာရုံရောက်နေတာဟာမင်းပေကအဲ့ဘက်ကပြစ်နေတာကိုကြည့်နေတာဒီမှပဲအဲ့မှာရှိတယ်နော်အဲ့မှာရှိတယ်နော်အေးသိတယ်လူမနှကမ်းပွေးကွာငါမင်းတို့ဒီကရကိုရရင်တကယ်တော့ပါမင်းကဇာကနာနဲ့တော့ပါမကမတွေ့ပဲလိုက်လွင်ပါအဲ့ကောင်နှကမ်းပွေးတော့ပါကျွန်တော်လိုက်လွင်ပါဇာကနာယူပြီးတော့ပါကျွန်တော်ရောအတွက်ဇာကနာယူပါအလုံးမကအရင်ဆဲတယ်အာရှိပါရှိပါရအောင်ပြအောင်ပြအောင်ပြ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 မကအတော်ဆိုးနေပြီအဲ့တော့မကအတော်ဆိုးနေပြီအဲ့တော့တွေးနေသေးလားတွေးနေသေးလားဒီမှာဘာမှမရှိဘူးရောက်မင်းကလည်းတရားလုံးသူပြန်ကြလာအပေါ်နေအဲဒီမှာရှစ်အိတ်တောင်ခေးအောင်ရေးရအောင်အားကြရအားရဘိုးဘိုးဘိုးမကရမကရမကရဟောတရားလုံးသိမယ်နော်တရားလုံးသိမယ်နော်နေနေနေအပြင်စမုတ်ခင်းအောင်မယ်ခဏလေး đâu rồi, từ nó. Ê, ờ, từ vậy, từ vậy, từ vậy, này này này, từ vậy, đá về, alo kèm đồ chơi đi về. Alo kèm đồ chơi đi về, alo về. Mà không thuần nữa à? Baga. Lấp quỷ. Maga tự tự zo này, đã vậy. À là về chàng hay nhỉ, anh còn maga này tự zo này, maga thêm thêm nhau vào tiêu lọ. Lấp quỷ. À bà đi rồi. Đây đây đây. 야, 야, 야, 마가 가오, 마가 가오, 니나 네, 와, 와, 와, 마, 야, 마가, 마, 마, 마, 가시, 마, 히데, 어, 초야, 오마, 오마, 오마, no, no, no, 어쇼, 어쇼, 어쇼, 어쇼, 나가, 어쇼, 나가, 어쇼, 나이스, 와, 마가야, 비디가, 비디가, 야, 와, 스모크, 스모크, 마가 스모크, 왜 그러니? မင်းမင်းငါခေးပြပြီးမင်းကောက်တော့မကောက်ငါသိတယ်အာလူမမကောက်ကောက်မယ်ဆိုတာကြည့်ဟာဟာဘာမရအောင်ရရဟာအဖိုးလီကို အာမကရလီးပါပဲရမှာစီစီမိုးလေးပါချတာလေကောက်လိုက်အာစီမိုးကျော်ကျွန်တော်ပြပါလေချင်းအော်တိုပစ်ကနဲ့အကုန်ကောက်တော့အော်တိုပစ်ကနဲ့အကုန်ကောက်တော့ဟာမေရောအရှက်ပါတွက်ကောက်အေးအေးတလုံးရမယ်အေးတလုံးလာတော့လားအေးတော့မဖြစ်နဲ့ထဲလာလိုက်တော်တော့စီမိုးချတာတော်တော့တော်တော့အာလူစီမိုးစီမိုးချတာလေကောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှိနော်ညာမှာရှိရညာမှာရှိညာမှာရှိမင်းအဲ့မှာတွက်ပုတ်ပြလိုက်သွားအားတော့မလိုက်တော့မင်းကိုတကယ်တော့ မင်းကမကဲတော့ဘူးမကအမသားကြီးကွာဒီကောင်မပြည့်ရသေးရှစ်တောင်းလေရောအမအေးအမကန်အမကန်အမကန်မင်းပြအောင်နည်းနည်းတော့ခြံတော့တော့မကတော်တော့တော့တော်တော့တော့ဟာမကတော့လက်ပြနေရမကအကောင်တော့အကောင်တော့မကအကောင်တော့မေးဒီတော့တော့တော့မင်းတတိကတော့ခုမပြတ်သေးဘူးတတိကတော့ခုမပြတ်သေးဘူးအကောင်တော့တော့တော့ဒီတော့ကွာမကပေါက်တီးတော့မှာမကဝယ်တော့မှာဒီမနာဝယ်တော့မှာတော့ဒီမမေးကြည့်ပါလား အဲ့ကောင်တုတ်ကြောင်နေမင်းမကကောင်းဝေးကြောင်နေရောနှကမွေးကြောင်နေတကယ်နှကမွေးကြောင်နေအဲ့တော့တော့တော့တိုင်းတော့တိုင်းတော့တိုင်းတော့တိုင်းခုံကဘေးနားမှာတော့ဘယ်တော့တော့အိမ်မှာဟုတ်အိမ်မှာကျွန်တော်လည်းကောက်လို့မပြီးသေးဘူးမေအကောင်အကောင်အကောင်ပြောမကရပြီအဲ့တော့၃တာလေးပါရောမှာ၄တာရှိ၄တာနဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့ F4 ၄တာ F4 ၄တာ F4 ၄တာဆွဲမယ်ကျွန်တော် cho nó sau ra này lá đi nào nè nó mà nó mà nó mà em bảo anh bảo tao này mà nó hù tao này ông bảo tao này ông bảo tao này ông đi mà chị này nếu nếu nếu nếu nó là chị tao đi tao đi tao đi tao đi tao đi mày tao đi tao đi em mà đâu nếu mày chỉ được thâu bảo ha tao này ông đi mày xù lại tao này ông đi mày xì đấy cũng sao nó em bảo ai ai ai nào mà tao này ông mà mà tao này ông cần tiền tiền nào đi mà anh <laughs> nào đi tiền tiền nào đi <laughs> လုံးပြပြီတွေ့မင်းအဲ့ထိတွေ့ငါ100တော့ခုတစ်ခုတနေ့ကပွဲလေညဘယ်မင်းကောင်မရှိတော့ဘူးဟာမကိုင်းမကိုင်းကကကမကကအောက်ပါကြီးရှိရလေဒီဘာဒီဘာကားကြီးလေတော်ပြီကြီးပြီဒီဒီဒီဒီဒီဒီကျွန်တော်သွားမှာမင်းကငါ့ကိုလာကြည့်ရနော်ညီလေးလက်တော့လက်တော့လက်တော့ညီလေးလက်တော့နော်ညီလေးတို့အဲ့အေးပါအဲ့အဲ့တိုင်းမရအဲ့တိုင်းမကလာမကလာမကလာမကမင်းမင်းမင်းမင်းအဲ့ကောင်အဲ့ကောင်နော်နေ ai mình nói ai mình thay ngã đâu cho nó nhét to mà đi mình thay cho nó nhét to mà oh ah lên yêu về qua lý không là ô không tao phải ngó nguyên ai còn lý không đâu mà đâu à. gì lý không đẹp quá mông mà cả ngã đâu phải ngã đâu အဲ့ကောင်လည်းမထားရင်လည်းမကငါတို့အရှိသွားလို့မရဘူးတဲ့လားညက်သွားမှာတဲ့လားအပေါ်ကနေနဲ့ညက်မှာအဲ့ဒါမလို့ငါသွားလိုက်တယ်ကောင်ကောင်ကောင်တော့ငါနှောလိုက်တာလေအမားတဲ့အမား16မှတ်လိုက်ပေါ့အမား15လားမကကုံကောက်ကွာရဲကြီးရတယ်โอเคပါလို့ဖင်ရတာလေโอเคပါကြောက်ပြီလို့ကဲကျွန်တော် live it live it တောင်းရနော်ကျွန်တော် irrigate